Здравствуйте, дорогие друзья! Я рад приветствовать вас на канале Пите Горбатюкс. Сегодня урок номер 50. Его тема Present Perfect. Итак, дорогие друзья, мы должны с вами уяснить, что такое перфект. Перфект, как известно, может быть и в настоящем времени, и в прошедшем времени, и в будущем времени. Что есть характерным для перфект? Да перфект есть характерным то, что в нем используется глагол to have или has или has, если в настоящем времени. Если в будущем времени используется элемент will и have. Если в прошедшем времени используется тоже глагол have, только в прошедшем времени had и плюс смысловой глагол, который э, меняет э, свое окончание. Если он правильный, к нему добавляется окончание «д». Если он неправильный, то смотрим таблице неправильных глаголов и смотрим третью колонку. Из третьей колонки переписываем напротив и вставляем. Это э, будет, если перфект идет с неправильным глаголом данном случае мы видим вот предложение «Моя сестра моет тарелки». Ну, как мы скажем? Обычное предложение, это факт. My sister wash the plates. Моя сестра моет тарелки. Если она в данный момент моет тарелки, то мы можем сказать My sister is washing the plates. Is washing. Есть моющая тарелки. Ну, это группа continuous. Итак, переходим к следующему формату. Дорогие друзья, на этой фотографии мы видим ту же самую девушку. Давайте попробуем разобрать вот эти предложения. Моя сестра моет... Моя сестра моет. Итак, как мы скажем по-английски «моя сестра моет»? Это предложение время какое? Настоящее. Он, она, оно. Ну, сестра, значит, она моет. Как мы скажем? Конечно, добавляем s окончание глаголу. Будет washes, washes. My sister washes. Моя сестра моет тарелки. Ничего сложного нет. Обычное предложение утверждения. Настоящее время. А теперь посмотрим на это предложение. Моя сестра мыла или помыла тарелки. Моя сестра мыла. Не имеет значения. Или помыла. Это простое прошедшее время. Моя сестра помыла? Помыла. Моя сестра мыла? Мыла. Это факт. Все. Мы просто говорим my sister washed. My sister washed. Washed – это помыла. Это глагол прошедшего времени. ему добавили окончание ed. Моя сестра помыла. А теперь, может быть, э, э, что это может быть помыла? Может час назад, может две минуты назад. Все равно это прошедшее время. Моя сестра помыла вчера тарелки. Моя, вчера, моя сестра помыла в пятницу тарелки. Моя сестра помыла на прошлой неделе тарелки. Это все равно прошедшее время. Тут четко указано, что это прошедшее время. Моя сестра в прошлом году мыла тарелки. Все равно будет вошит, вошит. Это простое предложение. Но если мы зашли э, на кухню и видим, что сестра помыла тарелки, что есть результат, хотя вот здесь тоже результат есть, но это простое предложение. Моя сестра помыла. Мы просто говорим о том, чтобы она помыла. Или она сама говорит, что я помыла. Ай, вошит тарелки. Но э, нам неизвестно, когда она помыла. Но это прошедшее время. Но неизвестно, когда именно. Но если мы вот хотим сказать, как вот здесь, мы зашли к ней и видим, что стоит город, гора тарелок, все, мы можем сказать, my sister has washed то есть у моей сестры has washed это помыто. Has washed имеет помытыми. То есть результат уже. Has washed к настоящему времени вот именно. Не расплывчатые понятия, а вот именно, что мы зашли и конкретно видим сделанную работу. Это будет has washed. Настоящее время, потому что мы зашли. Давайте еще дальше глубже разберем. Дорогие друзья, давайте э, поработаем еще вот в этом формате. Вы видите здесь петух, находится и курицы. Значит, петух это cook, и э, слово звать это call, to call, звать. Ну, первое предложение посмотрим. Петух зовет. Как мы скажем? Cook calls. Cook calls. Зовет в настоящее время утверждение. Окончание s прибавляем calls. Вот. Петух будет звать куриц. Значит, как мы скажем, это будущее время, э, значит, как мы скажем, cook will call. Петух будет звать. Неважно, когда завтра, послезавтра, через день, в следующем году, все равно будет will call. Петух будет звать. Еще одно предложение. Это касается прошедшего времени. Простых предложений. Будущего, настоящего мы сейчас разбираем. Петух звал или позвал куриц. Это вроде как и результат, но это не перфект. Петух, как будет, звал куриц. Это простое прошедшее предложение, прошедшее время. Cook called. Cook called. Hence. Петух позвал или звал куриц. Мне не, неизвестно. Мы понимаем еще прошедшее время, но не знаем, когда он звал, вчера, позавчера, вот, или неделю назвал, э, звал он назад этих куриц. Мы просто знаем cook called. Петух позвал или звал куриц. Но если мы стояли и видели на, на лужку вот этом зеленом петуха и куриц, и увидели, что он позвал куриц, он там сказал и все курицы к нему думают, там зернышко или червячки какие-то. Значит, тут будет по-другому. Тут нужно, нужен глагол to have. Раз петух, значит будет has. Итак, э, Перфект в настоящем времени. Петух позвал куриц. Cook has called the hens. То есть перфект в настоящем времени образован при помощи глагола has и смыслового преобразованного глагола called, тоже в прошедшем времени. В прошедшее время вот это окончание id говорит о результате, что петух Созвал куриц, колыт, они созваны, у петуха созданы, имеют создан, созваны курицы. То есть это результат. Значит, этот результат привязан к настоящему времени. Поэтому глагол в настоящем времени has стоит. Has called. Петух, мы увидели это. Это все, значит, результат к этому времени, вот к этому моменту. Это и есть знаменитый перфект. Дорогие друзья, еще поработаем в вот этом формате. Мы здесь, видим обезьяну, которую назовем условно Мартин. Вот здесь посмотрим, красным выделено, это вот перфект. И мы сразу видим, что он отличается от всех других предложений тем, что есть окончание, э, глагол has, has в настоящем времени. Мы говорим о перфекте в настоящем времени. Итак, Мартин думает – Манки Сенкс думает. Сенкс, не путайте, Сенк. Сенк это ту сенк благодарить. Манки Сенкс. Мартин думает в настоящее время утверждение. Он думает при э, окончании S прибавляем глаголу. Скажем в будущем времени, а потом прошедшем. В будущем времени. Мартин будет думать. Как мы скажем в будущем времени? Манки will think. Мартин будет думать. Как мы скажем, Мартин думал или подумал вчера, позавчера, или 5 минут назад, или 10 минут назад, или в прошлом году он думал. Это все простое и обычное предложение. Мартин думал. Неизвестно, когда он думал. Но в целом это прошедшее. Значит, мы должны использовать глагол э, «think» в прошедшем времени. Это будет говорить о том, что Мартин думал, но неизвестно когда или два часа назад, я говорю, или в пятницу думал, или вчера утром думал. Просто Мартин думал. Манки сот. Все, это прошедшее время простое. Мартин думал о чем-нибудь там, о песнях, о детях своих и так далее. Манки сот. Сот. Если мы же хотим сказать, что Мартин сейчас вот, имеется результат, Мартин придумал что-то, Мартин подумал, видите, как вот здесь, предложение. Мартин подумал или Мартин придумал, хотим сказать о результате, мы это увидим перед нашими глазами, мы должны использовать глагол has. Раз Мартин, значит has. Или have глагол, если какое-то другое существительное или местоимение. Я, мы, там, они и так далее. Итак, monkey has сот. Сот это говорит, что э, придумано, сделано, это результат, а глагол has подтверждает, что это перфект в настоящем времени. Итак, перфект в настоящем времени – это то, что сделано к настоящему моменту. И вышел я из ванны мокрый, с меня капает. Я не должен сказать, я помылся, I wash it. Это прошедшее, вчера мылся, может быть. Я должен сказать, I have washed. У меня, I have, у меня, washed, washed, иди окончание, помыто, все, результат. Вот что такое префект. Я сыграл теннис, меня под градом идет. Ракетка под мышку. Я вытираю под, Я не буду говорить, что я играл I played. Нет, это неправильно. Я, может быть, два года назад играл I played. Неизвестно, хотя прошедшее время, но неизвестно. А тут э, понятно все. Вы хотите сказать, что сейчас именно? Видите, пот я вытираю. Значит, I have played. I have played. Также и Мартин. Он придумал в настоящее время. Значит, monkey has sought. Вот в чем дело, вот какая разница в перфекте. Давайте еще потренируемся маленько в этом формате. Вы видите зайца, предложения простые, заяц бежит, э, заяц будет бежать, заяц бежал, убежал. Очень похоже на перфект, но не совсем. Давайте так, заяц бежит, настоящее утверждение. Hare runs, заяц будет бежать. Hare will run, будет бежать. Заяц бежал, убежал, вчера бежал, позавчера бежал, в прошлом году бежал. Э, это прошедшее время простое. Заяц убежал. He ran away. Он убежал прочь. Заяц убежал прочь. Прошедшее время простое. Если он не убежал, значит did not будет run away. Понимаете, да? То есть э, будет отрицание с частицей did и отрицание not. Здесь же мы должны сказать, значит, в перфекте. Вот мы стояли, хотели зайца поймать там э, в какую-то, значит, петлю там или что-то такое, что-то придумали. И именно к этому моменту, в настоящий момент, не просто сказать, что заяц убежал. Это в прошлом, непонятно когда. Убежал, да все, прошедшее время. Но если мы хотим сказать, что вот заяц у меня почти в руках был, или рыба была в руках, и она убежала. Или заяц убежал прямо с рук. Значит, мы должны использовать глагол have или has. Если он убежал, значит заяц has run away. Заяц убежал. He, э, has run away. Заяц убежал прочь. Вот в чем разница. Здесь заяц убежал прочь. Это вчера, позавчера, там месяц назад, две минуты назад, минуту назад – это все прошедшее время. 5 секунд назад все равно это прошедшее время. время. А здесь мы хотим сказать о результате, но именно что заяц имеется к настоящему времени убежал. Именно к настоящему времени. Ну, я уже говорил, значит. Рыба соскользнула из рук. Но если мы скажем, что рыба убежала с рук, ну, нас не поймут, подумают, вчера убежала. И а здесь именно к этому моменту, что вы стоите, вы держали его в руках, и он раз убежал. Все. Его нет. Дорогие друзья, перед нами, э, видите, на тележке куплена детская машинка. Значит, я выхожу с магазина с тележкой. Это настоящее время, к этому моменту, вот я должен сказать, в перфекте. Если я скажу, мой ребенок стоит, и я скажу, я купил тебе э, детскую машинку, и, э, и эта тележка, он видит эту машинку, я скажу, я купил тебе машинку iBot K, iBot, значит, K, и машинка здесь, так это неправильно, я купил машинку, это бот, значит, это вчера, позавчера, <laughs> месяц назад, он скажет, папа, ты чё? Ты должен сказать, I have bot, у меня машинка куплена вот сейчас прямо, потому что have глагол говорить, что она это имеется. Вот. А бот это куплено, то есть сделано, это уже результат. Значит, если вы что-то сделали, вот, вы в данный момент хотите сказать, эту have потребляйте. Вышли с магазина, все, I have bot, я купил машинку. I have bot ZK. Ни в коем случае, если вы даже купили жене авторучку, она просила, и она ее не видит, и вы выходите из магазина и скажете, iBot, она не видит что купили вы ей ручку или нет. А, и скажете iBot э, EPM для тебя. То она скажет, да когда ты купил? Вчера, может месяц назад, что ты таскаешь его в кармане-то? Я же тебя спрашивала. Значит, вы должны сказать, когда купили в перфекте, вот к настоящему времени, I have bought the ZK, I have bought the pen, если это жена ваша просит эту ручку. Здесь мы видим, надо нам сказать я подарил розу не просто в прошедшем времени, I а present э, a light rose, светлую розу. Я подарил светлую розу. I present, I present в конце, в конце иди. Это простое предложение. Я подарил розу вчера или позавчера. Не сказано. Просто я подарил розу. I presented a light rose. Я подарил розу. А вот если мы хотим сказать, что именно сейчас вот вот эта роза уже у девушки, которую вы дали, или жене любимой, значит. Значит, вы хотите сказать к этому моменту, значит, вы должны употребить have. I have presented a light rose. Я, у меня подарено. I have – это у меня. Presented – это результат, это прошедшее время. Окончание иди глаголу – это значит прошедшее время. Глагол правильный. I have presented – у меня подарено – A light rose, светлая роза, у меня подарена. А если в обычном мы хотим сказать, я подарил розу вчера, позавчера, час назад, одну секунду назад, это не к настоящему моменту сказано, это сказано в прошедшем времени. В прошлом году я подарил розу. I presented a rose last year, в прошлом году. Вот. А к настоящему моменту, если вы хотите сказать, все, вы говорите I have, I have. Э, здесь, дорогие друзья, мы видим красивые березки, которые растут. Э, э, по-английски береза birch. Birch. Birch. Значит, здесь что? Первое предложение. Это береза растет. This birch grows. Это береза растет. Если она не растет, мы скажем this birch doesn't grow. Doesn't grow. This birch doesn't grow. Она не растет. Эта береза будет расти. Значит, элемент will будет. This э, birch will grow. Эта береза будет расти. Они будут расти. Значит, добавить отрицание will not. This beach will not grow. Она не будет расти. Эта береза росла, выросла. Это простое, это простое прошедшее время – она выросла, неважно, хотя тоже результат, но он не конкретный. Эта береза выросла, как мы скажем, this birch grew up. Эта береза выросла. Эта береза выросла. Grew – это прошедшее время, выросла. Но мы не знаем, когда точно. Э, мы можем абстрактно говорить, вчера, позавчера береза выросла, или неделю назад, как она выросла. А если мы подошли к этой березе, вот ее видим, или здесь стоим, или хотим сказать конкретно об этой березе, значит, мы должны использовать have э, или has. Если береза, значит has. Итак, как сказать в префекте? Вот мы стоим здесь, вспоминаем, например, с кем-то у этой березы, и говорим, эта береза выросла. Мы скажем, this birch has grown up. Глагол расти, grow, grew, grown – неправильный глагол. Берется третья форма. Третья форма глагола берется, и вместе с has, значит, у березы э, выращена, она выросла, grown up. Дорогие друзья, вот э, вопрос. Мы видим, э, лиса поймала мышь, вот, это ее жертва, она ее съест. Мы можем сказать, что лиса ловит мышей, мы можем сказать, что лиса будет ловить, вы знаете уже как. Ловит это настоящее утверждение. Глагол э, ловить это catch, to catch, ловить. В прошедшем времени кот. Вот, допустим, здесь лиса поймала. Какое время? Прошедшее. Или ловила. Все равно будет кот. Catch – это ловить, кот э, ловила. Значит, э, лиса – фокс. Лиса, как сказать, поймала или ловила зайцев в простом прошедшем предложении. Фокс – кот. Лиса поймала или ловила вчера, или поймала вчера, или позавчера, или пять минут назад, или одну секунду назад, как она поймала. Это простое предложение. Берется существительное или местоимение, лиса, фокс, поймала кот. Вот и все. А если мы видим эту лису, что она вот имеется результат. Смотри, видишь, она поймала. Есть результат. Мы не должны сказать, что лиса, фокс, э, кот, лиса поймала. Нет, <laughs> это неправильно. Это что? Это, это что-то не то. Это из области фантазии. Мы должны сказать, что в данный момент, к этому моменту она, видишь, поймала. Во, смотри. Значит, мы должны сказать has. Вот в чем дело. Значит, будет как? Лиса поймала в перфекте как будет? Лиса, это fox, значит дальше идет has, и дальше идет поймала. Кот. Вот и все. Fox, э, дальше has э, и кот. Fox, has, кот. Лиса, в перфекте, это поймала. Дорогие друзья, на этой фотографии мы видим мальчика, который мечтает, наверное, быть боксером, он одел форму, одел перчатки и <laughs> сфотографировался перед камерой. Как мы должны сказать, что э, мальчик, значит, э, одел форму? Одевать put он. Кстати, глагол put это глагол неправильный. У него три формы, и все три формы одинаковые. put, put, put одевать put on. Как мы скажем, мальчик э, одел форму в прошедшем времени? Ну, будет, будет просто бой put on и форму. бой put on форму. Там трусики и перчатки. Значит, бой put on. А как сказать, что я его вот именно вот когда он оделся, я его в этот момент и сфотографировал значит мы должны сказать перфекте. А раз в перфекте, значит мы должны сказать к этому моменту. Значит, должен присутствовать глагол has, потому что мальчик бой, он. Итак, как будет? Что мальчик одел одежду, рукавички и трусики, я в этот момент его сфотографировал. Мальчик одел одежду в перфекте сказать. Как будет? The boy has put on одежду. The boy put on. Э, the boy has put on. Обязательно has put on. Если мы скажем без has, the boy put on спортивную одежду. Мальчик одел спортивную одежду. Это будет простое прошедшее время. И неизвестно, когда оно было. 10 минут назад, в прошлом году, вот, или месяц назад, или в пятницу, или в обед – это непонятно. Мы, мы просто сказали, мальчик одел одежду спортивную. The boy put on. Все. А если мы хотим сказать, что вот именно сейчас он одел, вот он, сейчас, в, этот минут, в эту минуту он оделся, стоит перед нами, и мы его фотографируем, значит должен быть глагол has boy has put on. Дорогие друзья, на этом наш урок номер 50 завершен. Вы были на канале Питер Горбатюкс. Всего вам доброго. Подписывайтесь на мой канал. Делайте комментарии. So long. Пока.